こんばんは朝霞高校若木明と申します、えー、初の千葉やさこい初のファイナルステージということで精一杯踊らせていただきます最後までご声援のほどよろしくお願いします2019若き焼き構え思い貫き 今ここに 会場の皆様に礼